Ya, ada iya, ada Ya, satu. Ada, ada satu? Ya, masalah, masalah. Men, men, ada. Ada, ada. Kesini makan, aku yang beres. Men, ada, ada.